Позор Латвии! Фашизм не пройдет! Голос толпы нацистов звучит недолго. Полицейские заламывают руки молодому человеку и уводят, чтобы не мешал маршу в АФНСС. Журналисты пытаются узнать его имя. Дмитрий Лысенко! Дмитрий Лысенко! То, что невозможно представить ни в одной цивилизованной стране мира, здесь проходит при государственной поддержке. Безопасность митингующих обеспечивает спецназ. Скорбящие о нацистском прошлом напевают песни СС в руках флаги Латвии, Эстонии, Украины, Литвы. Здесь и сами легионеры Вафен СС. Их всего человек 10, им уже за 90. Рядом те, кто их прославляет. Сегодня у нас святой день памяти э, патриотов Латвии, которые боролись за свободу нашей отчизны. Вы за коричневый фашизм, да? Мы против красного фашизма. Но... Ну, Он э, убил очень много наших а, людей, а больше а, 300 тысяч. А, коричневый, а коричневый за... фашизм не убивал никого? Как нету? Было, было немножко было, но меньше, гораздо Что значит меньше? Полицейские насчитали около двух тысяч участников, что, к слову, больше, чем в прошлом году. В толпе затесались и политики, и депутаты Сейма. С поздравлениями в такой праздничный день выступил кандидат в мэра Риги. В общем, все те, кто рассчитывает на поддержку националистов. Митингующие возложили цветы к памятнику свободы, вспоминая добрым словом тех, кто воевал на стороне Гитлера – Образумить собравшихся пытались даже немцы из Германии. Приехали сторонники антифашистского движения с плакатами в руках против героизации латвийского легиона Вафен-СС. Мы против восхваления коллаборационистов Латвийского легиона. Это крупнейший марш во славу нацизма, и полиция попросила нас не беспокоить участников шествия. Мы этого и не делаем. Мы пришли сказать, что они выбрали неверный путь для укрепления демократии. Свой путь легионеры выбрали тогда, во время войны. В свои батальоны немцы набрали почти 150 тысяч латышей, в основном для уничтожения мирного населения. Изначально набор был добровольным, потом процесс ужесточился. У многих выбора действительно не было, но тем не менее, те, кто из батальонов не сбежал, за дело взялись с энтузиазмом. На совести дивизии смерти советских граждан. Они зверски издевались над военнопленными, в том числе женщинами. Выкалывали глаза и отрезали конечности. В польской Подгае связали колючей проволокой три 32 человека. Все они были поляками. Облили бензином и сожгли. Оставили свой след и в Белоруссии, только в Витебской области спалили 138 деревень, 17 тысяч человек убили, а еще 13 тысяч угнали в Германию. После войны трибунал признал все подразделения ВАФНСС преступными организациями, в том числе и этот латышский легион. Только остается вопрос, почему у свободолюбивой, толерантной Европы такие шествия не вызывают никаких нареканий. Мария Осипова, Григорий Федькин, телеканал «Звезда».